Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous faire un petit récap de notre année 2021. On va vous raconter plein de galères qu'on a eues et plein d'anecdotes qui sont passées pendant cette année. C'était vraiment une année de folie, on a vraiment hâte de vous raconter tout ça. On va essayer de répondre aussi euh, aux questions que vous posez, genre est-ce qu'on vit du projet Wheezy, comment on se démerde avec l'argent, euh, quel statut on a, donc voilà, on va prendre un peu de temps pour euh, répondre à tout ça. Comment ça a commencé <laughs> Comment ça a commencé, ouais, c'est ça. On revenait du Wheezy Tour 1 et c'était la première fois qu'on était vraiment tous ensemble pendant longtemps et tout ça, on s'est trop bien entendu. Et il y avait plein de vidéos à monter, on avait besoin d'un espace en gros pour créer. Du coup on s'est dit on va prendre une coloc. Avec Mathieu bah, on a pris un appart et après, il y a Félix qui nous a rejoint aussi. Et bah, du coup, on peut dire que cet espace, du coup, c'est vite devenu un petit peu euh, notre QG. on, se, retrouvait tous en fait euh, dans l'appart. C'était trop cool d'avoir un, petit espace où on pouvait tous euh, s'amuser et, puis se lancer dans. Vous voulez apprendre projet. à faire de la guitare moment, les gars, ils s'amusaient à faire du Rubik's Cube, ils commençaient à apprendre plein de trucs. En vrai, c'est des super bons souvenirs en y repensant. Ces moments-là, ils ont servi aussi à. Bah, on parlait énormément de voyages et tout ça, d'acheter un van et tout. C'est les premières fois où on s'est dit, putain, on peut peut-être vivre de ça à fond, quoi. En fait, ça nous permettait carrément de bah, de voir qu'on s'entendait bien et ça nous a pas mal rapproché Au moins, maintenant, on se connaît beaucoup mieux, je pense, depuis, euh, depuis cet épisode. Et c'est vrai que c'est quand même important de savoir avec qui tu pars en voyage. C'est vrai que le groupe euh, se connaît euh, bien avant de faire toutes les vidéos. Et, même les gars, ils se rejoignaient, ils faisaient des sessions, des trucs. vous aviez fait une session, enfin, moi j'étais pas là, mais vous aviez fait une session à Aix-en-Provence. Et ça s'était terminé en mode, ils avaient, je crois, Floot avait regardé une vidéo. J'avais vu une vidéo de partager, c'est sympa. Bien décidé à dire que trop c'est trop, et je suis pas le seul à agir. Ils luttaient contre la pollution lumineuse et ils éteignaient les enseignes des magasins. Et en gros, il y a un petit boîtier euh, proche de l'enseigne et il y a un petit interrupteur et on peut l'éteindre. Dans cette vidéo-là, ils éteignaient euh, avec euh, des grandes perches en bambou en gros. Et moi, je me suis dit, mais en fait, on peut accéder en faisant des passes murailles ou des petites grimpes. On a pris ça comme un jeu et on a commencé à faire ça un peu partout dans la ville. Et du coup, on a tout filmé et on s'était dit ouais on va peut-être le poster tout ça et au final on l'a jamais posté juste voilà c'était un petit délire à nous ça nous faisait marrer. On savait pas trop en fait vu que c'était pas vraiment que du parcours et à l'époque on, c'est vraiment que du parcours, on se disait ah non, on va pas trop poster d'autres trucs. Au final, à un moment, euh, il y n'y avait plus trop grand chose à poster sur Insta en hiver. <laughs> et du coup, on a, posté ce truc là qui datait de vraiment euh, il d'il y a 6 mois en fait. Et là, ça a vite fait 30 000, 40 000 vues. Et après, ça a décollé, Je euh, on sait pas trop pourquoi. Enfin, si, il y a plein plein de gens qui ont repartagé ça en story parce qu'ils trouvaient ça trop cool comme initiative. Et ouais, du coup, ça a été repris dans pas mal de villes. En fait, euh, bah, il y a plein de gens qui, ont commencé à le faire et <laughs> ils ont tous commencé à buzzer aussi euh, sur les réseaux. Et là, bah, du coup, il y a les médias qui ont carrément commencé à s'y intéresser de ouf. Et donc, euh, bah, ils ont interviewé des gens dans d'autres villes, machin, et puis c'est même remonté jusqu'à nous. Il y a la télé carrément qui nous a contactés. Ils sont venus à la coloc dans notre QG. <laughs> Ça, c'était vraiment incroyable hein, de voir euh, quotidien avec les caméras, tout ça, dans la coloc. C'était fou. Leur technique éteindre ce boîtier extérieur d'alimentation placé en hauteur de la plupart des magasins. Et derrière cette vidéo virale se trouve le collectif Wizigan 10 Bretons basé à Rennes. Vraiment, après quotidien, ça a continué à canarder pas mal. On avait fait je crois pour la BBC et tout. Il y avait The Guardian aussi. Ouais, The Guardian, enfin il y a vraiment. Truc en Italie aussi. C'était à l'international carrément. Carrément. Genre vraiment le truc a explosé, euh, explosé d'un coup là et on était tellement pas prêts. À cette époque, euh, ça enchaînait tous les matins euh, faire des interviews, aller éteindre les lumières. Il y avait même plus d'enseigne à éteindre à un moment. <laughs> Mais oui, c'est vrai qu'à Rennes ça a bien marché au final. Toute la médiatisation sur le lights off. Ça nous a permis d'avoir euh, des contrats avec euh, la région Bretagne. Du coup, c'est fou parce qu'on a les autorisations bah, pour euh, éteindre des lumières la nuit. <laughs> du coup, on pouvait sortir en fait, genre à minuit pour aller éteindre les enseignes. Ce qui est fou, c'est que c'était la première fois où on allait payer pour faire du parcours et de la vidéo, du coup c'était nos deux passions. Ça, ça faisait bien plaisir. Et ouais, on s'est fait 4000 euros avec euh, le tournage de la région. Pour nous, dans notre tête, c'était on a la moitié de notre van. Parce on avait comme budget à peu près 10 000 euros pour le van. On s'est dit, bah, on, se met, on monte une asso, en fait là on est en asso. Et on essaie de, trouver d'autres jobs et tout. Bah, après, ça n'a pas été super simple. Pendant toute cette année, moi en fait j'étais blessé. Je me suis fait ligament croisé, les deux ministres. En gros, bah moi j'étais à l'appart et je bougeais pas vraiment. J'ai un petit problème. Regardez ce chewing-gum. Et les gars, ils ramenaient les clips et tout ça, je faisais le montage et tout ça, c'était un peu ça ma vie. <laughs> ouais, c'était chaud et on s'est dit, bon, ok, bah là on est, on est en hiver et tout, c'est compliqué. Euh, Rennes en hiver à la météo, c'est hardcore. avec les gars, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas euh, faire un espèce de water parkour challenge à, Venise Donc on s'est mis en tête d'aller à Venise euh, pendant genre 2-3 jours. Sacrée expédition, c'est avec tous les trois là. Ouais, c'était incroyable. Bah en fait, surtout que à cette période, Mathieu il bossait encore, donc on n'avait pas vraiment de temps, c'était vraiment euh, expéditif mm. en fait. On est allé à Venise, on a trôné pendant trois jours, on a essayé de faire le maximum qu'on pouvait, en plus la météo était pas du tout avec nous, au final on arrive à Venise, il y avait du brouillard, et on s'est acharné, on a réussi à faire des trucs, c'est incroyable. <laughs> on est rentré en France et... Ça a été le début des, problèmes. ouais, un journal local, genre italien, qui reprenait un peu les images de notre vidéo et qui titrait genre les pires <laughs> français qui viennent dégrader et tout et 4000 euros d'amende qui vont tomber. Genre c'est le truc euh, qu'on apprend, il y a 4000 euros d'amende qu'on va recevoir. Ce qui était trop bizarre c'est que nous pendant euh, qu'on tournait la vidéo, genre il y avait vraiment cette euh, super ambiance en mode... Euh, on rencontrait du monde, les gens ils étaient heureux en fait euh, mm. d'échanger avec nous, ils nous invitaient chez eux et tout. On a même rencontré un gars qui s'appelait Toto, si vous avez pas vu la vidéo, euh, franchement, rien que pour ça, faut, faut aller la voir. Ils disait mais non, mais là c'est pas possible, c'est juste pour nous faire peur, machin. bon, ça marche un peu, <laughs> mais, ça va pas aller plus loin quoi. Mais au final, les flics ils sont allés chez Toto, et là on a commencé un peu à paniquer. En vrai. Et ils nous disaient qu'en fait ils étaient allés sonner chez lui quoi, pour lui dire que bah, c'était chaud, il était <laughs> inculqué devant, dans une vidéo où on dégradait la vie à sauter dans l'eau et grimper sur les murs. Alors qu'il y a des paquebots qui vont là-bas. Ouais, <laughs> c'est vrai que c'est ah, Pour, eux, euh, la ville, c'est un peu genre euh, leur euh, petit bébé quoi. Voir Félix agripper les murs, machin, <laughs> faire des gros sauts de bras, bah ça leur fait un gros coup au cœur. Et en fait, tous les petits détails sur lesquels ils pouvaient nous verbaliser dans la vidéo, et ben bah, ils sont allés les chercher. Genre à un moment on n'a pas le masque mais bon normal on fait du sport mais voilà le masque euh, hop c'est un motif. Toutes les semaines il y en avait une c'était 70, 200, on savait pas quand ça allait s'arrêter. C'était horrible parce qu'il fallait la déchiffrer et quand t'avais fini de la déchiffrer <laughs> bah, tu te rendais compte que tu payais 300 balles. <laughs> torse nu, c'était, je crois, 3, 300 euros. Au final, euh, cumulé, on a eu. 4300. Ouais, 4300 euros. Mais le, le, truc, il allait quand même loin parce que on peut se dire ah mince pourquoi vous avez payé, pourquoi vous avez euh, supprimé la vidéo, mais il y a un moment où le maire de Venise lui-même, il fait un, il fait un post Facebook et il fait euh, je m'engage devant euh, la ville à retrouver ces cinq Français qui ont fait n'importe quoi et tout genre. Vraiment le truc qui, part dans des, ah proportions de ouf, alors que oui, on fait du parcours, c'est pas forcément apprécié par toutes les personnes, mais en soi, ça, ça reste qu'un sport, et à partir du moment où tu as l'autorisation des gens pour sauter sur telle ou telle chose, ça va quoi, on n'est pas les plus gros criminels quoi. On s'est remis tranquillement de ses émotions. Euh, on a décidé de se réorienter un peu euh, sur le cliff parce que bah, on adore ça aussi et franchement c'était l'occasion de, pousser un peu le truc. Et bah au début on a commencé ça, ça caillait pas mal, mm. mais après bah du coup on a trouvé plein plein d'endroits en fait, c'est ça qui est trop c'est qu'au bout d'un moment tu découvres plein d'endroits autour de chez toi que, mm. que tu n'aurais pas forcément découvert. Genre pendant qu'on avait cette période cliff, et bah euh, c'était la période euh, du confinement. Hmm. Du coup, genre on pouvait pas aller des fois à plus de 10 km. ça, ça c'était trop la galère. Parce que c'était un peu bizarre, c'était couvre-feu et tout, mais les gens en soi pour aller travailler, ils avaient l'autorisation. Et vu que nous, c'est notre passion, mais ça commence un peu à être notre taf, euh, on savait pas trop si on avait droit et tout, du coup on essayait de se faire des autorisations avec notre assaut et tout. Mais on savait pas trop ce que ça valait, mais on y allait. En soi, on était en légalité à ce moment-là. Bah, on savait pas, trop, mais bah, on, on va On, s'autorisait on se dit, bon, on a repéré une autre carrière. Par contre, elle est à une heure et de Rennes. <laughs> on s'est retrouvé à aller dans cette carrière qui était incroyable d'ailleurs au mm-hmm. passage. Ah. Ça s'est fini avec une petite mésaventure, on s'en doutait un petit peu. Puis, euh, au moment où on termine la session, il y a les flics qui arrivent et là, euh, bah, ça joue les, ça joue les cow-boys dès le début. en fait, on lui a dit que c'était notre métier, du coup, on avait l'autorisation, tout ça. Et du coup, il voulait même voir les revenus YouTube pour lui montrer qu'on gagnait de l'argent. Et enfin, c'était un peu bizarre à ce moment-là. Et, là, il a vu quoi Il a vu peut-être 400 balles. il a vu qu'on était 10. Il a dû se dire hmm, un petit problème, mais bon, <laughs> ils doivent pas en vivre beaucoup. Hein. Mais bref, ça négocie, ça négocie. Euh, il y a Léo qui lâche un petit corps que ça leur plaît bien. Et au dernier moment, euh, bah, on comprend que ça sent plutôt bon pour nous et puis on peut repartir. Et du coup, comme ça, ça s'est enchaîné, on a fait plein de carrières, plein de vidéos de cliff. Et après, on voulait faire un peu d'autres trucs. du coup, on s'est dit, eh bah go, on va faire des explorations. à Enfin, même si on avait fait une bonne partie, il restait des petits trucs à explorer. On avait déjà euh, fait les horizons, c'était euh, plus grand tour de Rennes. On avait repéré des, grues près de la gare, des grandes grues, mm. et on avait notre pote euh, Vlad là qui fait du drone FPV, et donc on s'est dit mais c'est le moment parfait, en fait il y avait deux grues, et on s'est dit s'il y a des gens sur les deux grues et qui fait des plans, mais ça va être incroyable, on, était, tellement hypé. Donc on s'est dit ok bah c'est parti, on va le faire. Lui il a déclaré son vol à cet endroit-là, soit lui il était en toute légalité. Un mm. week-end ou un dimanche matin je crois, mm. on, se déterre et voilà on, y va. On a eu des bons plans FPV, mais à la fin c'est pas passé comme prévu. Enfin, en fait, on a un petit peu pris notre temps pour, euh, pour faire les plans. Mm. Et <laughs> on voyait au fur et à mesure que les plans se faisaient, eh ben, il y avait des voitures de police Au tout début, il y avait un camion. On s'est dit, bah normal, l'alarme elle a sonné, enfin, mm. euh, on, a, on a joué avec le feu un peu. et après, on voit plein de voitures arriver, plein de camions. Et là, on se dit, mais waouh, mais Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y avait vraiment un amas de, voitures et de camions, de pompiers, ah, de, policiers. et c'était abusé. Hein. La rue était carrément barricadée. En fait, il n'y avait même plus la place pour que les autres voitures arrivent. il y avait toutes les patrouilles possibles et imaginables étaient là. Il y avait même une patrouille, je me souviens, Grimpe 35. Je pense que c'était une unité spéciale pour grimper ou je sais pas trop quoi. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, on commence à flipper, à se dire, oula, mais s'il y a autant de monde, c'était euh, c'est peut-être chaud pour nous. Et tout. Du coup, il y a deux flics qui ont passé les barrières, ils ont un peu galéré, mais bon, c'était marrant. <laughs> il a il a dit, t'as de la chance, je suis pas ton père, j'aurais mis une mandale. Ça m'a refroidi directement, je me suis dit, je vais pas filmer, enfin, je me suis dit, vraiment, là, je fais pas le fou. Euh, en fait, ils avaient plus peur qu'autre chose. Mm. Au final, ils ont pris nos identités, voilà, et ça s'est arrêté là, et ils sont repartis. Bon, on les aura fait se déplacer, on est désolé. il fait le petit montage. Bah ouais, on fait le montage et tout ça, on sort la vidéo un dimanche. Et là, deux heures ou trois heures après, mm. mais c'était abusé, on reçoit un mail qui nous dit euh, supprimez la vidéo, euh, je fais partie de l'entreprise euh, de ces grues-là et je veux pas que cette vidéo-là soit diffusée. Et là on se dit mais attends mais en 3 heures ils nous ont retrouvés et tout, enfin genre c'est mm. pas possible. Faut dire qu'on n'a pas été discret hein, pendant l'exploit Ouais, <laughs> Puis nous menaçaient encore euh, bah, justice, avocat et tout ça. La supprimé mais pas dans le bon ordre en fait. Ah oui j'ai fait une dinguerie. <laughs> en fait parce qu'en gros la partie explore elle était à la fin de la vidéo. Mm. Du coup bah moi je sélectionne la partie je supprime, je fais ok, parfait. Euh, c'est bon, la, vidéo est bien, il euh, n'y a juste pas l'explo et les gens ils vont juste voir du parcours et tout ça. Et euh, après on reçoit un mail et en gros, bah, je m'étais bien foutu de leur gueule parce que j'avais laissé que le moment explo. Bah <laughs> Mais sans faire exprès, c'est ça qui est Du coup, bah, j'ai dû supprimer complètement la vidéo et on a remis la vidéo sans la grue et du coup ça a pas marché du tout. Ça c'était encore un problème qu'on a eu sur Rennes. Et finalement on est parti euh, pendant le triple Trip euh, en juin. Et ça c'était vraiment cool. Euh, pareil on a fait pas mal de spots de cliff France, on, est allé voir plein d'endroits, ça vous a bien plu. Il y a un truc que vous avez pas vu. Et que Félix on a grimpé la Marseillaise. C'est vrai. un bat de 140 mètres. Et arrivé en haut, bah, on fait des petites photos et tout ça. Du coup ouais il y a la police, ils nous ont demandé de supprimer les rushs parce que sinon on allait en garde à vue. Et puis en plus on s'est dit on a déjà réussi à récupérer des rushs avec un logiciel. On va réussir à le refaire. Et au final, pas du tout. Pas du tout. <laughs> Tous ces rushs-là, ils ont été perdus. On n'a pas fait de vidéo là-dessus. Euh, à la fin du trip, on avait un, taf de prévu avec Riding Zone et euh, NGE, en fait. C'est une entreprise de bâtiment. Ils voulaient faire une vidéo où, euh, sur un chantier, il y a des mecs qui faisaient du parcours et ils voulaient qu'on soit dedans. Et en fait, ça a été filmé par Riding Zone. Donc, on avait ça à la fin du, trip. Le tournage, ça se passait à Firmi. On arrive à Firmi, on rejoint les gars. Après, on commence le tournage. On découvre le chantier, tout ça on rentre, on, rencontre l'équipe de chantier qui d'ailleurs c'était trop cool. Euh, franchement, on a rencontré euh, Fabien le grutier là, c'était incroyable. <laughs> c'est un personnage. Hein. En fait, ce qui était fou, c'est que le tournage était sur un chantier et quelques mois avant, on avait un problème parce qu'on est monté sur des grues dans un chantier. Et là, c'était totalement légal. <laughs> du coup, bah, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et à un moment, justement, on s'est attaqué à la grue qu'il y avait sur le chantier. il y avait Fabien, euh, un gars euh, du chantier qui maniait les grues. En fait, il était en bas avec une espèce de télécommande et euh, normalement, il attendait bah, un petit peu les, informations de comment on va faire le plan parce qu'il y avait des gars, des réels de Riding Zone, donc il disait OK, maintenant tu déplaces le truc et tout. Et au bout d'un moment, en fait, il prenait tellement la conf qu'il voulait trop, euh, je sais pas, bouger la gueule encore plus vite et tu tout. Il encore plus vite, les gars, ouais, je, peux faire plus vite, hein, je peux faire plus vite. On était là, non, c'est bien, Fabien, c'est bien. et puis au bout d'un moment, genre, euh, il oublie que Félix, toi, t'es tout en haut en fait. Ouais, ouais moi j'étais sur une petite euh, nacelle en haut bah, qui, bougeait le long de la flèche et j'étais <laughs> debout là-dessus. Et à moment, mais du coup, moi je, recevais pas toutes les informations. et à un moment, il décide de mettre un coup de gaz et la nacelle et ça va hyper vite. Et moi, bah, j'étais debout dessus et en vrai, j'aurais pu tomber quoi. en fait, je voulais absolument tester les joysticks. Genre, il a voulu tester toutes les vitesses. <laughs> il, encore, il a, pas, il a pas testé toutes les vitesses. Hein. il a, à 6 vitesses, il a utilisé à 3. Hein. Mais bon en vrai, le tournage il s'est grave bien passé. Même toute l'équipe était trop cool. Après, on a mangé avec eux. Mm. c'était grave bon délire. Après ce tournage de Riding Zone, les gars ils sont rentrés à Rennes. On a fini le tournage euh, avec l'Office du Tourisme. Mm ça c'était bien cool, on s'est refait 4000 balles. Et les gars, oui, vous avez passé votre bac. Jérémy en fait euh, pendant l'année il était encore en course, pour ça qu'il était pas tout le temps là, qu'il était pas là la rien, du coup il a passé son bac. Moi je l'ai fait un peu différemment, on va dire que j'ai arrêté les cours un peu plus tôt. j'ai arrêté à 16 piges euh, Ouais, j'ai arrêté et je me suis inscrit euh, au bac. c'était un peu une blague à la base mais je me disais que je pouvais quand même <laughs> l'avoir. Du coup bah j'ai passé mon bac en candidat libre et voilà je l'ai eu. T'es vraiment le boss. Et euh, bah après, euh, pendant l'été, au final, il s'est pas passé grand chose. On préparait en fait le, le Tour 2, donc euh, on a acheté notre van, on l'a aménagé un peu. Et puis on a quitté la coloc en fait. Moi j'ai quitté mon taf pour se dire, ok, bah Là, ça part, euh, on achète le van et, euh, on se lance euh, vraiment à fond, quoi, genre dans notre vie de, de youtubeur nomade troubadour, <laughs> qui est assez, qui est assez dur à tenir parce que le défi du Wheezy Tour, c'était de, de vivre plein de trucs, mais à la différence des autres trips, c'était de monter aussi les vidéos au fur et à mesure. Donc c'était assez intense, mais, mais quand même une grosse réussite. Et il y a eu nos premiers partenariats aussi rémunérés. Il y avait nord NordVPN, ça vous avait bien fait kiffer d'ailleurs, parce qu'on avait fait la, la Sponso euh, en Algarve. Et du coup, NordVPN, ouais, ils nous ont, ils nous ont suivis là-dessus. Euh. Bah, c'est un site ou une appli que tu peux installer euh, bah, pour sécuriser en, fait tes connexions quand tu es bah, soit à l'étranger ou, plein de choses comme ça. On a gagné 1500 euros. c'est cool, ça nous permet de vivre et de continuer à, faire nos projets. Il y a eu aussi EcoFlow, ils nous ont envoyé une batterie. Mmh. Pour le moment, tout l'argent qu'on gagne avec l'asso on réinvestit dans l'asso en fait. Donc on se verse aucun salaire, c'est vraiment va dans nos projets. Ouais, c'est déjà cool. Il y a aussi, on a fait des lives et vous pouviez faire des dons. Il y en a eu pas mal. Ça, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Puis euh, les vêtements aussi, au mois de décembre, ça a bien cartonné là. Mm. Ça nous a bien fait plaisir. Et du coup, heureusement qu'il y a Romain euh, donc, qui était resté à Rennes. Et lui, il s'occupait des vêtements, de les envoyer, de les faire et tout ça. Parce qu'en fait, Romain, il continue ses études. Il lui reste un an là, enfin six mois. Normalement, en septembre, il est avec nous et on part en voyage ensemble et tout ça. Donc ouais, là, on est en train de, réfléchir à, comment, comment on va gérer la suite l'année prochaine. Et on aimerait bien mettre en place un Tipeee. On va, prendre le temps de faire les choses bien et de bien le préparer avec des bonnes contreparties. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment tout réinvesti. Cette année, on a, on a gagné. Ouais, on a dû faire 15 à 20 000 euros. Ouais, un truc comme ça. Et là, en soi, on euh, a a acheté du matos, on a acheté le van, 10 000 euros, on a eu des problèmes sur le van en plus, on a dû réparer ça. Ça part très très vite. Hein. Ça part vite. Il y a eu des amendes, des choses comme ça, il y a eu pas mal de choses, mais en soi, euh, nous on reste euh, bah, grave motivés dans le projet, on est déjà hyper reconnaissant de tout ce qui nous arrive euh, sur, cette chaîne, sur cette aventure là depuis, depuis deux ans qu'on tape là-dessus. Comme on vous l'a dit, on s'est tous un peu séparés de nos, nos vies, bah, des, études, des tafs, tout ça, on est, on est vraiment à 100% et on va continuer sur la année 2022. On a envie de faire encore plus que, 2021 si possible. de toute façon, maintenant on a notre van, tout le monde est en train de se rétablir bien et tout pour les blessés. C'est vrai. on va essayer de voyager au maximum, c'est ce que vous aimez, c'est ce qu'on aime. On va partir de Rennes pour éviter de recevoir les petits mails là. <laughs> parce que les mails à problème. Et ce qui est cool là, c'est que vu qu'on n'était pas à Rennes, on a pu refaire plein d'explos. On a été à Benidorm pendant 5 jours. C'est une ville en Espagne où il y a plein d'immeubles de 100 mètres ou plus. C'était bien cool. Et là, il y a deux vidéos qui sont en préparation ça devrait sortir euh, prochainement. Et aussi, euh, bah, du coup, on tenait vraiment à vous remercier mm. pour cette année parce que vous nous avez vraiment beaucoup soutenus. Euh, on a lu tous vos commentaires, on a lu tous vos DM et vraiment, c'est un soutien de malade sans vous, en vrai, on n'aurait pas fait tout ça, donc bah, merci. On a envie de partir dans un projet de Tour de France là bientôt. c'est vrai qu'il y a ça aussi qui va arriver. On va essayer de venir chez vous, de venir chez vous, de, vous rencontrer, de rencontrer la commu et, euh, ça va être, bien, stylé. On va essayer de vous faire participer sur le trajet. Mais en tout cas, voilà, il y, a de belles choses qui arrivent. Il y a peut-être une nouvelle collecte de vêtements aussi qui va, qui va popper bientôt. Mhm. On va repartir en trip euh, normalement direction l'Italie si c'est pas fermé, si les frontières sont pas fermées. En tout cas, merci beaucoup. C'était notre récap de l'année 2021 et puis répondre aussi aux petits questionnements de savoir si on vivait de tout ça, du projet Wheezy et tout. On espère que en tout cas ça vous plaît. On prend un sacré plaisir à faire ces vidéos vidéos, à être entre potes. On vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, Ciao. Wow, il y a des goodies qui arrivent